change. aydınlatan Ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman ilk aşkım ilk heyecan Gençlik başımda duman ilk aşkım ilk heyecan Kovaladıkça kaçan Ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan Ateş böceğim misin? Bir gün acılar yine gelecekler Kapının içine girip seni yenecekler Bakın zamanı Emri verdi benim infazım Kalbimde yankılandı vicdanım Sürerim bulutlar Başımdan gidişim Hey canım Rinnanay Rinna Rinnanay Memleket sevdasından Memleket sevdasından Memleket sevdasından Hey canım hey Bir ağlarım senden vazgeçerim Alışamam inan Yokluğun Kara sevda, kara sevda Dedikleri daha ne olabilir ki? Kara sevda, senden daha özel Kimseye de bakmadım aklımdan geçen Kimseyi görmedim ben senden daha güzel